ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ ም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በተደረገ ውይይት ከተቀመጡ አቅጣጫዎች አንዱ በሀገር ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ላይ በቀጣይነት መወያየት የሚል ነበር። በዕለቱም የተለያዩ አርዕስቶች ለአቅራቢዎች ሲከፋፈል ጥናቱን ያቀርባሉ ተብሎ ከተመረጡት ውስጥ አንዱ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ናቸው። ይህንኑን መነሻ በማድረግ ነሐሴ 16 ቀን 2012 ዓ ም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በታደሙ ባሉበት የአገር ግንባታና የብሔራዊ መግባባት የታሪክ ዳራዎች በሚል ርዕስ በፕሮፌሰር መረራ ጉድና የቀረበው የጥናት ወረቀት ብዙዎችን አነጋግረው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለዶይቼ የሰጡት ፖለቲከኛው ያቀረቡት ርዕስ በሐምሌ 22 ስብሰባ የተሰጣቸው እንጂ በራሳቸው የመረጡት አለመሆኑን ተናግረዋል። በጽሁፋቸውም ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተፈጠረችበት ዘመነ ነገስታቱ ጀምረው እስካሁን ያለውና ያጋጠሙ የታሪክ ዳራዎችን ለመዳሰስ መሞከራቸውን ይገልጻሉ። አንድ መጀመሪያ በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተች ኢትዮጵያ እንዴት ተፈጠረች? ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጋር ከነጃፓን ከጀርመን ከምናም ጋር ያወዳደርኩኝ ስትፈጠር በጉርበት ተፈጥራል። ይህ በጉርበት የተፈጠረው ደግሞ ያመጣብን የታሪክ ጣጣዎች አሉ። ያንን ለማስተካከል የመጀመሪያ ጥሩ ሊባል የሚችል ሙከራ ያደረገው እያሱ ነበር። የሸዋ ልሂቃን የነበሩት በዛን ጊዜ ተንጋግተው ከስልጣን አወረዱት። አፄ ኃይለሥላሴ ከያሱም የተሻለ ትምህርትም ነበራቸው። በአንገት ጊዜም ወደ አምስት ዓመት እንግሊዝ ሀገር ነበር የኖሩ ነገስታት ወቻቸውን መፍት አክብሮ እንዴት ተከብሮ እንደኖሩ የመማርና የማወቅ ምድል ነበራቸው። ደጃዝማች ታከለ ወልደባላ ኋላት፣ መዘምሬን የወሰዷቸው እርምጃዎች ለምሳሌ የኤርትራ ፌዴሬሽን በማፍረስ የሰሯቸው ስህተቶች፣ እነዚህ እነዚህ ሁሉ በኃይለሥላሴ ጊዜ ተሰርተዋል። ደርግ ተተካ። ደርግ ደግሞ ጠዋትና ማታ ኢትዮጵያ አንድነት እያለ እየማለ ሀገር ሊጠቅሙና ሀይለ ፊዳን ጨምሮ ብዙ ኢትዮጵያ ምሁራንን ፈጁ ብዬ እሱንም አነሳው። የነ ጀነራል አማን አምዱም ግድያ ኤርትራን ወደ መገንጠል ከመግፋት ውጪ ለኢትዮጵያ አንድም የፈየደ ነገር የለም የሚል መከራከሪያን የሚያቀርቡት ፕሮፌሰር መረራ በደርግ ተገድለዋል ያሉት የእኩልነት ታጋዮች መወገድ በኢትዮጵያ ችግርን ከማስፋፋት ውጪ መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋልም የሚል ነጥብ አንስተው በጽሁፋቸውም መከራከሪያቸውን አስረዱ። ለስልጣን ሲባል ሲወሰዱ የቆዩ የግድያ እርምጃዎች ኢትዮጵያን የዓለም ጭራ አድርጎ በችግር ውስጥ ከተዋታል ሲሉ ማከሉ። ባቀረቡት ወረቀት በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ የታሪክ ጸሐፍት ስራዎችን በማጣቀሻነት መጠቀማቸውንም አንስተው ለሀገር ግንባታውና ብሔራዊ መግባባቱ መፍትሄው ያሉትን ሀሳብ ማስቀመጣቸውንም ተናግረዋል። የተሻለች ኢትዮጵያን ለመምጠር ግማሽ መንገድ ላይ ሁላችንም መደን እንትን ካላደረግን በስተቀር ይሄ የሚጋጩ ህልሞችን ይዘን የምንጓዘው እያስቸገረን ነው የሚል ነው። አንዴ እና ጠመንጃ የኢትዮጵያ ችግሮች ላለፉት መቶ ሀምሳ ዓመታት በላይ አልፈቱም። የታሪክ ቁጭትም ስለሚሰማኝ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የሞቱት በአውሮፓ አቆጣጠር አስራ ስምንት ስልሳ ስምንት ነው። የጃፓን ማቺ ኦስፕሬሽን ተብሎ አዲስ ንጉስ ቤተሰብ ስልጣን የያዘው በዛ ነው። ጃፓኖች በሰላሳ ዓመታት ውስጥ ታላቋን ጃፓን ነው የፈጠሩ። ቢስማርክ ታላቋ የአውሮፓ ሀገር የሁለት ጀርመንን ነው። ውይይቱን ተከትሎ ስለምን አጨቃጫቂ ነጥቦች ተነሱ? ለብሔራዊ መግባባት ውስጥ መፍትሄው ምን ይሆን? ለፕሮፌሰር መረራ ያቀረብኩላቸው ጥያቄ ነው። ወደፊት ከዚህ የታሪክ ጣጣችን እንዴት እንሄድ የሚለው አስር ነጥቦችን አስቀምጬ ነበር። በተለይ አሁን ለምሳሌ በአንድ ቡድን የሚመራ ፍኖተ ካርታ የሚባለው ያዋጣ አይደለም። ፕሮፌሰር መረራ ከዚህ ቀደም በመጽሐፋቸው ማስፈራቸውን ያነሱት በዚህኛው ጽሁፋቸውም አጽንኦት ሰጥቼዋለሁ ያሉት ትልቁ መፍትሄ የሚያሻው ችግር ዳርና ዳር የቆሙ ሀሳቦችን ወደ መሀል ማምጣት መሆኑን በምክር ሀሳባቸው ማስቀመጣቸውን አውስተዋል። የራሴ መንገድ የመንግስት ሰማያት መንገድ ነው ብለህ ቁጭ ካልክ ድርድር እኮ የለን። ሁሉም ነገር ላይ እኮ የግድ መስማማት የለብንም በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ለምን አንደኛው የግድ አንድ ሀገር አለ። የዚህ ሀገር አንድነት ደግሞ መጠበቅ አለበት። ሁለተኛ ሁላችንም በኩልነት ታሰራጭ በምትችል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፍጠር ነው። እዚያ ላይ መደራጀት ነው። ያልቻለውን ደግሞ ወደ ህዝብ ተወስዳል። በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መንገድ ማለት ነው። ለድርድር ሲጠሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለመደራደርም ፍቃደኛ አይደሉም፣ ሀሳብም ይዘው አይመጡም፣ የመፍትሄ አካልም አይሆኑም የሚል ወቀሳን ያቀርባሉ። ምን ይላሉ እዚህ ላይ? ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቡዳው ማን ነው? ይህ <laughs> መመለስ አለበት። ገባ መንግስት ቡዳዎቹ ስልጣኔን የሚቀናቀኑ እዛ ውጭ ያሉ ናቸው ይለናል። እኛ ደግሞ የለም የአገሪቷን ሰራዊት ይዜ ተቋም ይዜ ፍርድ ቤት ይዜ እያመስከን ያለው አንተ ነህ እያለ ነው። ሀሳብ ይዞ አይመጡም። ምን አድርጎ አይመጡም። አንዳንዱ እኮ መንገደኛ ነው። እንደዛ ብል በግልጽ ቋንቋ እኛ ለመደራደር እንፈልጋለን። ለ DW ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ